今映画でも見に行こうか君の名はどう見たのまだ見てない、うん、いいよ行こうじゃあ映画を見た上で何しようかなご飯でも食べようスパゲッティとうんいいよ、うん今映画でも見に行こうか 君の名はどう見たのまだ見てない、いいよ行こうじゃあ映画を見た上で何しようかなご飯でも食べようスパゲッティとうんいいよ君の夢は何考えた上って話しますそう応援するよありがとうございます 考えたおやって話しますそう応援するよありがとうございます学校で留学をさせてくれるんだってどうしようかなわあいいねどうして悩んでるのお金も結構かかるし初めてだから心配なんだえー、そうならよく考えた上で決めてね 学校で留学をさせてくれるんだってどうしようかなわあいいねどうして悩んでるのお金も結構かかるし初めてだから心配なんだえー、そうならよく考えた上で決めてね